都说今天是出戏晚，我就其实我就 before that 我就其实是寄了淘宝，可是我就很粗心大意，我忘了衣服是很早之前他们就会关店了，所以没办法我就寄了一些我想接着想要寄的东西，所以呢，啊，这个就是今天在出去晚，最后我本来已经放弃了，我以为说这个过年就没有办法了，就没有好寄了。 那是在最后一天，他终于来了，然后有用易碎物，我们就来开淘宝开箱。因为我一直想要做这个彩的，可是就没有做。好，我们来分呢。虽然知道自己买什么，可是还是很兴奋。就是每次人家开开淘宝开箱，都会很很，你知道很兴奋这样子。进入我们的视线里面的是这一只小，这个小小的东西，其实我也不知道它是什么。哦，OK，我大概知道它是什么了。它就是二零一七年最流行的东西。 二零七一七年流行的东西没有错，是我买的。Fashion patch，Fashion patch，你知道 Fashion patch 是什么吗？这这些是有 blue 的，你看啊，好可爱！看，如果你是有牛仔衣服的话，就很可爱。然后有这些都有 blue 的，看，好可爱，这个发带。你不能用我这件衣服，就是要用，要用牛仔或者是包包跟自己做的。看啦，看啦。 在这里啊，是不是好可爱？或者牛仔衣、牛仔裤都可以。你看好可爱，就不要遮到 logo 啊。就是这个是二零一五、二零一七年最流行的东西。好，我们继续看下去。而且包装好好，里面还有放 <laughs> 那种 bubble w 味，我都不知道放 bubble w 味怎么很重吗？气死人！这是一个我一直以来很想买，可是我又觉得我不知道我买来做什么的东西，可是我就一直很想要买，一直。 一个通气的，说这里有一个洞，你可以把你的水放在这里，然后，可能我就吹一下给你们看吧。说真的，我也不知道买来干嘛，有花没有放水的，我就一直很想要啊，然后就没有很贵，我就买了一个送给自己就。马西，这个是，嗯，这个，现在其实我还蛮期待它的，它这很防破咯，两样东西它跟我塞，然后里面全部是这个宝贝味，是怎样？ 好，它就是我的 S tree，呃，手表的带。然后我很还蛮期待啊，这个好贴心，这个还有做一个，还有送一个这个小小的这个啊，就是我我你换表带的那个东西，其实是不用啊，我利金呢是不用啊，这个也是有，就在这里，就在这里，错，蛮贴心的啊。这一个是铁的，这个我还就是美美的，就我还蛮期待，所以就可以换上这个表带，而且还能蛮蛮值得的。之后我会 post 在我的。 个是内裙内搭裙，就是你有裙，你有呃，你有呃蓬松的整个的话，你可以把这个搭在里面，然后它会露出一些蕾丝底底，样就它会有这样。给我的话，好像我有点太矮，然后我还是蛮可爱这样的，我蛮喜欢这样。嗯，没什么味道，然后质量还蛮滑的。然后底部是这样，子，然后里面有一根。 东西啊，这个东西呢是一个一个裤子这样子的，这样子的材料的，就是有点啊绒毛的绒毛嘛，叫绒毛嘛裤子。嗯，知道我能够穿嘛，然后它也是有这些小小的 t a g c 嗯，后面有这个，就是很喜欢。然后 p o c k e t 是假的，然后感觉有点厚，感觉有点厚。不过我。 基本上还是蛮好的啦，就是有时候可能就不是比较不是我的风格，我可以试试看啦。我觉得没有没有差。好啊，最后一个也是我很期待，因为我希望说过年的时候，我我在过年的时候大家可以用，就真的很可爱。希望说没有破掉，然后因为而且我都有注明说是集邮来马来西亚的，所以嗯，好漂亮，就可以泡一壶茶。 然后客人就可以在家里喝茶了，好漂亮，还不错，还蛮大的。这小盒呢是什么呢？啊，可爱杯子，好可爱！我有两个杯子，我买了两个杯子，好可爱哟。而且还有送这个这个垫子，可爱。这杯子都好好，都好好，玻璃的。 而且都没有破，我用我的呃 c o r e e r 的时候，我有防防摔的那种硅胶的一个贴，这样子就是你看很好很好，非常的好。然后喜欢啊，死我！喜欢就到这里为止了。然后我现在要去洗我的东西，然后很高兴，因为我就买了很多不知道所所谓合适的东西。下一集嗯，就是我还是会有一些衣服会来，呃，到时候我再做另外一个开箱。就是这样，谢谢。 如果你们有什么想看的东西，或者是想问的东西，你们就在啊楼下给我啊 comment。希望大家生意兴隆，万事如意，拜拜。